ये देखिए व्यूवर्स ईरान ने नई ट्रेन सर्विस का आगाज किया है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी दस्तियाब है ये उस मुल्क की ट्रेन है जिस पर इंटरनेशनल पाबंदियां लगाई जा चुकी है आप खुद देख सकते हैं ट्रेन को ये बहुत ही तेज रफ्तार ट्रेन है इसमें डॉक्टर्स की फैसिलिटी भी मौजूद है go.